қазақстан республикасының бас санитары ерлан қиясов адамдарға қаржылай қысымшылық жасау арқылы вакцинаға мәжбүрлеген қаулысының бір тармағын өзгертпесе мұның арты жаппай еңбек дауына үлкен әлеуметтік шиеленіске апарып арты саяси қақтығысқа ұласуы мүмкін вакцинацияға қарсылар өзінің заңды құқықтарын пайдаланып президентке жазған ашық хатты көбірек бөлісіп Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram желісі арқылы таратыңыздар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қизат Нұрдәулетовке ашық хат. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі, бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Ерлан Қиясовтың 2021 жылғы 1 шілдедегі нөмір 31 қаулысы қоғамда қызу талқыланып, халық үлкен наразылық білдіруде. Індетке қарсы күресеміз және жаппай вакцина саламыз деп жалған ұранмен конституциялық құқығымыз бен бостандығымызды бір ведомствоның қаулысы арқылы өздері мына қымбатшылық қоғамда өз күндерін әзер көріп отырған халықтың отбасына қаржылық күш түсіру арқылы моральдық психологиялық күш жасауға еш құқықтары жоқ өйткені бір адам ғана шығаратын министрлік пен ведомство басшысының нормативтік актілері қаулы шешім бұйрық 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданған конституциядан және екі палаталы парламент депутаттары қабылдап 2020 жылы 7 шілдеде президент ретінде өзіңіз бекіткен халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексіне қайшы болмауы тиіс әлде бас дәрігер ерлан қиясовтың өкілеттілігі мен мәртебесі президенттен де жоғары болғаны ма халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінде азаматтардың құқықтары тарауының 77 бабы 18 тармағында екпе алуға келісім беруге және одан жазбаша бас тартуға құқылы деп жазылған десек те бас санитар ерлан қиясов өз қулығын асырып бұл заңды айналып өтіп шығарған қаулысында ПЦРді жеті күнде бір рет тапсыру міндетті деген тармағы халықтың үлкен ашу ызасын қарсылығын туғызып отыр сонда дейміз ау дәл бір жыл бұрын яғни 2020 жылы жетінші шілдеде осы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізіп қабылдаған парламент мәжілісінің 107 депутаты және сенаттың 47 депутаты бәрі ақмақ болып тек бас санитариялық дәрігер ерлан қиясов данышпан ұлы болғаны ма әр министрліктің нормативтік актілері яғни қаулы мен бұйрық заңнан жоғары тұрса онда 200-ге жуық депутаттарға ай сайын халықтың қаржысынан миллион теңге жалақы беріп несіне ұстап отырмыз онда парламентті таратайық та министрлер мен әкім басшылар қаулысымен жүрейік қаулының тармағын өзгертуді жаппай талап етеміз денсаулық кодексінің азаматтар құқығына қайшы келетін қаулыда вакцина тапсырмаған жұмыскерлер жеті күнде бір рет ПЦР тестілеу тапсыруы міндетті делінген елімізде бір рет ПЦР тестілеу тапсыру орташа бағамен 8000 теңге сонда бір айда әр адамға 32 мың теңге қажет ал бір отбасында кемінде 3-4 адам жұмыс жасайды сонда бір отбасының бюджетіне ай сайын 128 мың теңге шығын келеді бұл масқара жағдай еш жалақы алмай құлдарша тегін жұмыс жасаумен бірдей бұл өзекті мәселе күннен күнге баға шарықтап өсіп өз күндерін әзер көріп отырған қарапайым адамдарға өте үлкен экономикалық қаржылық соққы бұл азаматтардың жеке отбасылық қаржысына қол сұғу бұл халықтың жанды әлсіз жерінен ала отырып вакцинаға жаппай мәжбүрлеу бұл қаржы жағынан моральдық қысымшылық жасай отырып азаматтардың құқықтарын таптау сол себепті бұл тармақты айына бір рет пцр тапсыру міндетті немесе тестілеу шығынын жұмыс беруші көтереді деп өзгеріс енгізуді талап етеміз бюрократ әкім басшылар қаулыны сылтау етіп жұмыскерлерге моральдық қысымшылық жасауда біріншісі шашал десе бас дайын тұратын өздері бағынышты басшылар алдында есеп беру арқылы көрінуге құмар басшылар жұмыскерлеріне жұмыстан шарамыз, кіргізбейміз шеттетеміз деп қысымшылық жасауда екіншісі әлеуметтік сала басшылары мен қызметкерлері өздерін құдайдай немесе президенттей сезініп зейнет жасындағы адамдарға мүгедектерге және атаулы әлеуметтік көмек алатын аналарға егер вакцина алмасаңдар зейнетақыларыңды жәрдемақыларыңды тоқтатамыз деп қоқын лоқы жасап моральдық психологиялық қысымшылық жасауда үшіншісі кәсіби біліксіз бірақ екпе жасау арқылы басшыларына жағынып қалуға тырысқан дәрігерлер мен медбикелер тіпті емізулі баласы бар аналарға және аурулығы себепті есепте тұратын адамдарға вакцина алуды мәжбүрлеп егер екпе алмасаңдар ешқандай медициналық анықтама бермейміз деп басынуда құрметті президент мырза бұл бассыздық тоқтамаса халық жаппай көшеге шығуы әбден мүмкін ал кеш салып тастау керек бәріңіз ояныңыздар қазақ бар ма түрік бар ма ұйғыр бар ма қазақстандықтар қазақстанда қандай ұлт бар барлығыңыз ояныңыздар азғантай қалды аз қалды біз жеңіске жетеміз жетеміз жеңіске аз қалды ояныңыздар бәріңіз шығыңыздар қорықпаңыздар еш нәрседен қорықпаңыздар еш нәрсе істемейді істей алмайды да сол үшін бәріңіз қорықпай шығыңыздар халықаралық митинг бар жерде болып жатыр ешкім ештеңеден қорықпасын біз қорықпай шыға беріңіздер күнде шыға беріңіздер басқа күтіп отырмай бір шыға беріңіздер қазақстандықтар барлық ұлттық рахмет балам саған барлығыңыз қорықпаңыздар шыға беріңіздер жастар сіздер үшін біз пенсиядағы адамбыз пенсионерміз жастар сіздер қайдасыңдар ояныңыздар жастар жастар ояныңдар жастар шығыңыздар болашақ сіздердікі біз пенсиядағы адамбыз сіздердің болашақтарыңыз үшін жүрміз ояныңыздар қазақстандықтар барлығыңыз шығыңыздар жастар қазақстандықтар ояныңдар қорықпаңыздар ешнәрседен қорықпаңыздар бәрі қарыз қалды жеңіске жетеміз ата бабамыз жерін қорғайық ата бабамыз жерін қорғайық алға қазақстан алға қазақстан алға қазақстан алға қазақстан алға қазақстан құрметті қасым жомарт кемелұлы тәуелсіздік кәсіподақ ұйымы бір апта бойы вакцина бойынша халықтың ашу наразылығын тыңдай саралай келіп мынадай тұжырымға келді және жұрттың ұсыныс тілектерін ашық хат арқылы сізге жеткізуді жөн деп шешті мемлекеттік бас санитар ерлан қиясовтың бұл бассыздығына өзіңіз болып тоқтау салмасаңыз мұның арты жақсылыққа апармайды бұл наразылық жаппай еңбек дауына үлкен әлеуметтік шиеленіске ұласуы мүмкін бұл жағдайды шетелдердегі сыртқы оппозициялық күштер өз ұпайы үшін шебер пайдаланып саяси қақтығыстарға апаруы әбден мүмкін конституцияның адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі ретінде бұл жағдайды ушықтырмай жұртты көшеге митингке шығармай ақ шешеді деп сенеміз құрметпен халықтың қайын, ұсыныс талаптарын жеткізуші талғат ғатауолла тұрсынғалиұлы тәуелсіз кәсіподақ ұйымы төрағасы ел мен жер қозғалысының мүшесі республикалық жемқорлық және заң газеті тілшісі орал қаласы